Aber stark, John drückt einfach durch, er hat auch die besten Settings der Welt. Man sieht der Spray. Der hat auch keinen Recall so. Vielleicht Cheat, vielleicht nicht. Ist mir auch egal. Willkommen Leute zu einer neuen Folge Big Reacts, Port bei oben. Äh, heute schauen wir uns mal das Face Game an, was wir in der Blast Premier gespielt haben. Also das Game sind wir ein bisschen anders reingegangen, weil Face hat gerade ähm, Nico ausgetauscht und Olaf Meister ist für ihn eingesprungen. Also konnten wir uns nicht so perfekt auf sie vorbereiten, aber wir wussten, dass sie nicht ihr ganzes Game direkt changen können. Also mussten wir ein bisschen mehr auf uns spielen, auf unseren Einzelskill. Deswegen haben wir auch drei Maps gespielt diesmal. Aber wir haben am Ende noch gewonnen. Ist gut. <laughs> das ist die beste Deagle der Welt, das sagt er auch von sich selbst. Nur von hinten ist er nicht so gut, wenn er die Leute von hinten erschießt, aber schöne Szene, auch wichtige Runde. Es war in der Overtime. Nils hatte, ich sag mal, ein bisschen Schwierigkeiten, die ersten paar Leute zu töten. Das war auf jeden Fall ein komischer Kampf, der ein bisschen länger gedauert hat, aber glücklicherweise ging er an uns. Und war auf jeden, da waren auf jeden Fall gute Utilities Utility zu sehen, gute Flashes, gut getimte Flashes und dann natürlich auch gutes Aiming von Nils, was natürlich ein bisschen länger gedauert hat, ein bisschen gehabert hat, aber trotzdem souverän noch am Ende geblieben. Oh ja, ich erinnere mich. Ach, das verdient wir ja, Am letzten hat er so einen Move mit Fake. Komm rein da! Nein! Ach man, ey, so eine schade, so eine schade Szene einfach. Gutes, sehr, sehr gutes Aiming. Was für ruhiges, ruhiges, schönes One-Shot-Aiming Nils, Nils teilweise hat. Das ist echt sehr schön. Das erinnert mich auch an Nico teilweise. Und echt so knapp einfach. Hätte er noch ein bisschen überlebt, hätte er auf jeden Fall die Runde gewonnen, weil Boki, er wusste, er hat keinen kein Kevlar. Und es ist halt leichte Szene eigentlich da, weil die Bombe halt schon länger getickt hat. Und würde auf jeden Fall auch clever ausspielen dann. Aber sehr schade, schönes Aiming von Nils. Da ging das Adrenalin in durch. Er wusste auf jeden Fall nicht, wie man nach rechts springt, aber man kann, auch mal, man kann sich auch mal verdrücken, so, wenn man den ganzen Tag vom Prozess sitzt. Das ist passiert. Kito schon wieder. Das war so low von mir. Ach, diese Runde war das. John Fiedert Er hat auch noch eine MP9 und die Deagle hat noch zwei Schuss oder so. Äh, Reload nicht. Ich erinnere mich. Ein Schuss. <laughs> Muss man nicht reloaden im 1 on Er hat sogar die Tür aufgemacht. Er weiß auch, dass der Gegner eh weiß, dass er da ist, aber trotzdem schöner Versuch auf jeden Fall. Krasses Game von ihm, viele Close Clutches. Nochmal eine Szene von Nils. Wieder sehr, sehr schade, ist ein 1 3 clutch Sehr, sehr schwierige Situation. Ich erinnere mich noch an die Situation sehr gut, weil er hatte Ne, nur einen Deagle und eine MP9 und unter sich lag halt eine Farmers. Nachdem er die zwei Leute gekillt hat, habe ich ihm gesagt, ey, nimm die Farmers, nimm die Farmers. Aber er war halt sehr confident in seiner Deagle, hat man ja auch gesehen. Leider ist halt diese Situation übertrieben schwer auszuspielen. Meistens legt der T, würde ich sagen, durch in den Situationen, weil es das, die safeste Variante ist. Aber der T muss sich halt entscheiden, macht er einen Fake-Plant bei 5 Sekunden oder zieht er halt durch und dann ist halt mal Glück, mal ein bisschen Pech, aber jetzt hat sich Nils leider ein bisschen dafür entschieden, eher zu campen dann ist die Runde natürlich unfassbar schwer zu gewinnen, weil der T einfach weiß, hey, der hat mich jetzt nicht gekillt, was eigentlich sein muss. Wenn nicht, dann hat er auf jeden Fall den Vorteil in dieser Runde, aber es ist halt sehr schwer. Aber hätte er die Farmers genommen, eventuell würde die Runde vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber kann man nicht sagen. Deswegen wieder sehr, sehr schade. Einfach guter Versuch wieder von Dietz. half bei. Leichte Szene, die kommen halt alle durch die Smoke. Kamen auch <laughs> auf jeden Fall auch einige Flashes von uns angeflogen. Aber stark, John drückt einfach durch. Er hat auch die besten Settings der Welt. Man sieht der Spray. Der hat auch keinen Recall so. Vielleicht Cheat, vielleicht nicht. Ist mir auch egal. Wenn John einmal Blut leckt, dann sehen die Kills immer so aus. Das ist Wahnsinn, wie was für ein Spray-Control der Typ hat. Das ist, sieht einfach so mechanisch aus, sieht einfach so nach, weiß ich nicht, nach 35 Jahre lang Training, obwohl er halt nicht mal so alt ist. Und das sieht man wirklich, dass, wie viel Training da einfach hinter steckt und wie confident in, in, in seinen Sachen ist. Einfach nur grandioses Aiming und wirklich sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr leichte Kills auch und sieht immer nice aus, seine Inline. Zwei. Oh, was passiert? Ja, das stimmt. Wir haben so viele ah, Fische, ah, ja. ich kann mich an die meisten Szenen nicht erinnern. Ach, El Was? Der hittet den? Ey, das ist so nice gespielt. Also auf das Ziel haben wir uns schon immer sehr wohl gefühlt. Es ist halt äh, eine ziemlich eine Map, die ziemlich basic ist. Es wird nicht sehr viel verändert, es gibt nicht viele neue Taktiken oder so. Es wird eigentlich seit Jahren das gleiche gespielt. Ähm, und wir sind alle, die Deutschen sind eh gute Das-Zwei-Spieler und wir wissen einfach alles in- und auswendig, was passiert. Das ist so krass. Immer wenn der Gegner in einer Smoke ist, da machen seine Schüsse gefühlt immer 10% mehr Schaden einfach. Er killt die Leute so schnell auch durch die Smoke, das ist echt krass, was für ein Control der auch hat. Wie, wie gut er die Leute teilweise dann auch readet, wo die Leute in den Smoke, in Smoke sind. Und dann, also gefühlt, ich glaube, das ist echt der einzige Spieler auf der Welt, der jumpt, sich dreht und auch keinen Schaden dann bekommt, weil er so schnell sich drehen kann und gefühlt dodgt er alle Bullets wie bei Matrix, ey. Ist halt richtig nice und einfach auch richtig cool geblieben in dem One-on-One. Er wusste auch, dass der Gegner Low AP hat, killte den einfach im Jumpen. Richtig nice gespielt von Jan. Ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, wir sehen uns bei der nächsten Folge Big Reacts.